І як тепер тебе забути? Душа до краю добрила. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це, може, навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі.